देखो ये तो सुखल जानी की बात है छोड़ के आते रतिया में दरुआ पी के आवे है से की कहानी अपन भौजी के भौजी जी की भी सखी एते जानने तब उ थे ना कहिल जितले हनी सुरहौ सिंगार मेरे किस काम में का है कोई काम के ना होए सखी सब बेकार हो जखनी अपन मर्दवे ना है हो ना तखनी दुनिया अंधार हो तो बस नाम में का है हां सखी जब तुर पर ध्यान ना की इरादा हो कुछ उल्टा सीधा ना हाँ कर लिए तो ना तब हम हाँ लिए ना लकी बिल्लू एकदम टेंशन में लिए तो साथ में हेलो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं थैंक यू धन्यवाद